Hello guys welcome back to my channel video को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटे वाला बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और शेयर करना kill. Triple kill. Thank you for watching. Bye.